Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Farisa Azra Rahmania dari Sekolah SD Muhammadiyah 2 GKP Gresik Saya akan menghafalkan surat Abasa ayat 1 sampai 42 Ta'awud basmalah A'udhu billahi minasy syaithanir بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من عين شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وإنبا وقبا وزيتونا ونعما وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأم وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ annaha qatarah Ulaika humul kafaratul fajarah Sadaqallahul azim Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh